Hola amigos míos, estoy aquí usando locuendo, que no lo es, pero bueno. Dios míos, estoy aquí usando cuernos que no es, pero bueno, adiós. Un No voy a olvidar la vez que te comiste a mi perro con patatas. Lo había acabado de cocinar para mí. voy a olvidar la vez que te comiste a mi perro con patatas, lo había acabado de cocinar para mí. Pues, Adiós.